assalomu alaykum hozirgi darsda xolis sizlar bilan sekin materiallarni ko'rib chiqamiz materiallarni kattadan kichkinaga qarab yuraman bu yerda misol eng katta misol rolni bizada patolog bilan devor mana bu olyapti hop devorimizni rangidan boshlaymiz birinchi devor rozini mana izolyat qilib oldim material bunga alohida berib olaman materialni bitta esa olaman materials korona korona fizikal materialni esa olaman hop mana bunga sayin qolaman olaman berib oldim ya'ni ho'p endi ham devordagi misol rangni ko'rib chiqadigan bo'lsam ko'rayotgan bo'lsanglar sal issiqroq rang issiqroq rang o'sha rangni hozir biza ham tez olishimiz kerak ho'p keyin e, ahamiyat berayotgan bo'lsanglar aytingchi yaltirash bor ya'ni glossinusga nol butun olti beramiz bu standart ho'p endi base color degan narsa bor edi bizada bunga biza tortib turib generalda mix ulaymiz qoraga aylandi mana ko'rayotgan ayladik ho'p endi mixer amount degan narsa bor biza misol hech misol sog'imizda tekis emas shuni biza hozir yerda alohida qilib yasa olamiz misol korona korona bitta tashlayman dirt karta tashlayman bunga hop hamma kartalarni man sizlarga tashlab beraman xudo xohlasa ishlatganlarimni xo'sh dirt kartamiz qayerda edi shu mana bizaga mayda mayda o'sha anaqasi bor e, qanaqadir rangda ozgincha farqi bor e, element kerak ya'ni shunaqa bitta tekstura topishimiz kerak yetmish to'rtlar ham yaxshi chiqadi e, kraskani misol dog' dog'ga o'xshab qolgan elementlarni yasashga mana yetmish beshdan olib ko'ramiz qani qanaqa narsa ekan yo'q barmog'ingiz kerak emas bizaga pichoqdek kesilingan ham kerak emas bizaga ham yigirma ikkili mana shu yigirma ikkini olaman open ho'p bizlar anaqa bo'lib qoldi endi hozir biza misol mana bu referens bilan misol rangni solishtirib ko'radigan bo'lsak payna anaqa holat bizda bo'lishi kerak ekan okey hop issiqroq sariq unga qarab yuraman saturation olib tashlayman valuni ham sal kamaytiraman kopiya qilamiz mana buyerga ham past qilamiz hop qaranglar endi biza bu yerda sal qizilga ham qarab yurishimiz kerak ekan taxminan bunaqaroq qilamiz ho'p valuni ham sal kamaytiraman misol okey mana bunda ham sal shu valuni kamaytiraman endi ahamiyat berayotgan bo'lsanglar bizda mana shu narsa ko'rinmayapti hamda yuzini o'shani hozir mana bitta ko'rsatib olamiz birinchi ko'rsatadigan bo'lsak man kartaga ya'ni devorga hech qanaqa uvm karta berilmagani ma'lum bo'ldi uvm map bera olamiz boks beramiz misol ikki yuz ikki yuz ikki yuz man santimetrda ishlayapman shunga sizlarda o'lchov birligi har xil farq qilishi mumkin mana shu holatda mana qilib oldim hozir mana mana shu turishida render bosaman qanaqa rang chiqayotganini ko'rib olishga Ko'rasizlar, rangimiz ozgincha qizarib ketib qolgan ya'ni kuchayib ketgan diffuzimiz katta hop diffuzni kamaytiramiz. kamaytiramiz Ya'ni misol saturationni kamaytiramiz buni umumiy kamaytirsanglar ham bo'ladi umumiy kamaytirishimiz uchun mana bitta mapsdan general yoki mana Corona color correctda mana misol hozir generaldan anaqa qilaman chunki ko'rsa bo'ladi bunda color Correction'ni ulaymiz mana bunga ulab qo'yamiz buni o'laydigan bo'lsa shu holat bizada yuzaga keladi saturationni kamaytirsak bo'ladi endi misol saturationni kamaytirganda katta o'zgarish bo'lmayapti brightnessni kattalashtirishimiz kerak ekan advansga o'tamiz misol mana bir yarimni beramiz kontrastni kamaytirishga hop 2 bir olti taxminan mana bir xil bo'ldi manimcha faqat bizada ham glyusinus sal ko'proq mana bunda sal kamroq ekan okey glyusinus kamaytiramiz misol nol butun besh keyin bu yerda qanaqadir e, nima aytsa bo'ladi yorug'likda ozgincha farq bor hozir e, uni birga bir anaqa qilmayman to'g'irlab o'tirmayman xudo xohlasa sekin sekin o'shani olib kelib olamiz rangidagi farqlarni anaqa farqlarni umumiy kopiyani berib qo'yich anavi holat yo'q keldi ho'p okey ho'p undan keyingi bizada katta anaqa patolog patologimiz oddiy oq ekan okey shiftimizni hozir oq oqqa bo'yab olamiz mana shuni o'zini ko'payib qolsa ham bo'ladi fizikalni o'zini olaman basic kolorni olib tashlayman bizada o'zi mana mana shu holatda o'zi oqqa yaqinroq bo'ladi faqat kulrang bo'ladi hozir mana ikki yuz yigirma deb ko'tarib qo'yasizlar fizikalda ikki yuz yigirma o'sha oqqanda qilsa e, base levelda sal kamaytirasizlar misol nol butun sakson besh nol butun to'qson beshni berasizlar mana okey hop render bosadigan bo'lsak o'sha mana ichkaridagi yorug'lik ham e, ta'siri katta o'zgaryapti ko'rayotgan edik chunki ranglar katta rol o'ynaydi mana urilib qaytishlarda patologga ham shu holatda qoldiraman okey endi bizada eng katta ham terrakota teksturalarimiz bor anaqa devorlarga beradigan umuman kafellarni hammasini teksturasi bor okey biz o'shani hozir yasab olishimiz kerak birinchi o'sha yasab olishim uchun man kafellar hamma o'sha berilgan joylarni olaman mana bitta ham bor edi hayoldan ko'tarilib ketib qolibdi okey faqat mana shaklinlarni to'g'irlab qo'yish kerak ekan yuzani o'chirib yuborsam qirrani mana qirraga chapga qo'ysam bo'ladi okey hammasiga bitta material berib olaman yana bitta yangi material olib olaman shu holatda berib olaman ho'p bundan keyingi teksturani hozir mana tayyor qilib qo'yganman hop traverting buni antga berib chiqamiz ho'p bizada bu base colorga tushadi mana bu o'zi yozib qo'ygan mana bitta misol ochib qaraydigan bo'lsanglar diffuz yozib qo'ygan hop displacement okay o'z nomi bilan shu displacementga tushiramiz displacement sal e, og'irlashtiradi sahnani oldindan ogohlantirib qo'ying e, renderinglarni vaqti ham ancha muncha kattalashib ketib qoladi agar misol kompyuterlar sal kuchsizroq bo'ladigan bo'lsa displacement kartani qo'shishinglar shart emas hop normal karta okey refleksion bor ekan speklar hop okey buni ham bilamiz buni qatko'laymiz hop bu yerda xo'sh refleksinni ulashga ayvarga ulab qo'yamizmi yo'q ayvarga ulab bo'lmaydi xo'sh refleksini ulashga bitta joy qoldirmagan adashmasam anaqada fizikalda refleksini ulanadigan joyi yo'q shu refleksini ulashni siz o'zini ulab qo'ysak bo'ladi hop mana buni o'zini ulab qo'ysak bo'ladi hop reflection environment bor bizlar environment map emas o'shaning uchun mana shu holatda qoldirib ham bo'ladi background key glossinusga anaqasini ilab qo'yamiz speklari instance hop mana bu holat keldi mana mapsdan korona Corona normal deymiz normalga gammato input yoqamiz hop va buni biza bampga ulab qo'yamiz base bampga endi mana bampga beradigan bo'lsak ko'rsatish yoqib qo'yaman mana bunaqa holat bizlarga yuzaga kelayotgan ekan biza buni endi to'g'irlab olishimiz kerak buni to'g'irlaysiz ya'ni kafellarda qanaqa qilib teksturani to'g'irlab olsak bo'ladi uni to'g'irlashimiz uchun bizaga e, uw storm degan komanda bor o'shandan foydalanamiz misol birinchi mana bu yo'nalishini cho'zib to'g'irlab olsak bo'ladi hop man birinchi burolaman buni to'qson gradusga mana misol cho'zilishlarini boshqalarini boshqarib ko'raman qanaqa narsa chiqyapti bu yerda misol bitta teksturani o'zi lekin bularga misol har xil e, uv kisvorni berishimiz kerak ekan hop make unique qilsak bo'ladi ikkalovini chunki yes bosadigan bo'lsanglar bo'ldi hammasi mana e, alohida alohida boshqarsa bo'ladi mana haqiqatga yaqinroq qilib yoyish kerak bularni kerak emasmanmi shiftga hozir buyoqlarda misol hammasi bir xil olib ketsak bo'ladi bo'ladi shu holatda qo'ysak bo'ladi hop endi tekshiramiz nima narsa chiqyapti ko'rayotganlaridagi o'zi ichkaridagi yorug'lik ham ancha o'zgardi mana shu anaqalarni oqibatida ya'ni materiallarni to'g'irlash jarayonida yana o'zgarib boryapti endi ham laytimiz sal kuchayib ketibdi kam aytiramiz buni devorimizni teksturasini ham sal rangini o'ldirishimiz kerak hop displacement sal kuchayib ketib qopti. displacement kamaytiramiz aynan oxirga solgan materialimiz edi. chuqur sal katta bo'lib ketib qolibdi nol tondan besh shunaqa nol tondan uchta berib qo'ysak bo'ladi hop mana bu yerdagi ham otish nasib qoldi Bump ham bu yerda tepada boshqariladi. nol tondan uchta bersak bo'ladi kuchayib ketmaydi shunday. o'ydim chiqurlar mana ho'p endi yorug'ligini ozgina kamaytirib olishim kerak tekis surani sal to'qartirishim kerak uni ho'p mapsdan generaldan color correction layman advancedga hop nol tondan sakkiz beraman anaqasiga nol tondan oltilar mana beraman уже tekstura to'qarishni boshlaydi mana mana bitta ham qayt berayotgan ediki referens bilan solishtirib olaman qanaqa narsa ko'rinyapti u yerda referensni yorug'ligi ancha boshqacha ekan ya'ni yumshoqroq ekan biz birinchi yorug'likni o'zini to'g'irlab olishimiz kerak ekan okey keyin teksturada ham bizada saturation sal ko'payib ketib qolibdi uni kamaytiramiz menga sal ko'proq yoqyapti to'g'risini aytsam highlight kompressiya bilan ishlash o'sha highlight kompressiya bilan lutda ishlay qolaman chunki ham ssda ozgincha xunuk chiqyapti natija yo'qdi faqat ham highlight kompressiyani yana ozgincha kattalashtirishimiz kerak misol besh to'rt besh ho'p okey light mixni ham misol lightlarni sal kamaytiraman nol butun to'rt qolganini misol nakaratda o'g'irlab olsak bo'ladi e, photoshopda kontrast qo'shish kerak bo'ladigan bo'lsa okey mana bu holatga olib kelib oldik buni lightnixini hozir to'g'irlab qo'yaman sahnaga okey beautyga o'tadigan bo'lsak bunday holat yuzaga keladi ho'p ho'p lightmixga o'tib olamiz yana qaytadan ho'p bizlar asosiy mana bunday elementlarimiz bo'ldi devor anaqani materiallari ho'p hozir bir to'la mana bu e, romlarni materialini ham to'g'irlab ketaveraman masalan testosteron uzaba kassant eshilik ikkinchisi ham bunaqani ho'p biz buni ham materialni hozir e, oddiy material bo'lganligi uchun birato'la berib qolamiz fizikal material hop bizada bu metal bo'ladi glossini siz hozir kamaytiramiz birinchi rangini qora qilib olaman siz kattalashtiramiz misol nol butun olti shu holatda o'sha qoldirsanglar bo'ladi bemalol hop renderda ko'radigan bo'lsak mana bunaqa holat bizga yuzaga kelyapti faqat buni sal ochartirib qo'yishimiz kerak qorani sal ochartiramiz misol qirqli deb qo'ysak bo'ladi xuddi shunaqa materiallarni yo bular tillarda aytgancha adashtirib yubordim hop boshqa qora material yo'q adashmasam sahnada yo'q qora material yo'q ekan qolgan hammasi tilla ekan tillani ham hozir yasab olamiz tilla bilan ho'p chunki ko'p joylarni o'sha tilla bilan bo'yalgan ekan ho'p tillaga materials korona korona fizikal olamiz misol mana buni o'zida misol preseti ham bor adashmasam goldniki mana gold e, bizada misol yellow okey oddiy ham gold hop yana boshqa goldlarimiz ham bor bizda misol gold oltraf и yana bitta goldimiz bor gold brush bularni farqi misol beradigan soyasida bizga qaysi biri kerak bizga mana kiloni o'rtasidagi kerak oldraf faqat nol tonna oltini beramiz yo nol tonna nol to'rt nol oltiga beramiz chunki bizada bu yaltirab turayotgan joylari bor yaltiramay turayotgan joylari bor bu yerda lekin e, bu yoqda hammasi yaltirab turgan ekan adashibman mana o'zi birinchisini ham berib qo'ysanglar bo'lar ekan okey ho'p elementlarni tanlab olamiz aynan shu tilla rang bo'ladigan bu yerda endi hammasiga bermayman misol tanlangandan tashqarisiga beraman chunki tanlanganini qora qilib qo'yishim kerak bu bizada suv tushiradigan joyi shuning uchun oddiy shani qora materialimizni beraveramiz bu yoqqa o'shanda anaqa uchlari anaqa bo'lib turadi bu yoqdan tekshirib olamiz qani qanaqa bo'larkan anaqalarga qora bera olaman shu oddiy qora materialni sepadigan joylariga kameraga o'tib olamiz tekshirib ko'ramiz qanaqa narsa bo'libdi mana qilib bizga yuzga kelyapti hop mana bunga ham berib yuboraman bunday holat bizda yuzaga kelar ekan hozir e, mana shu holatda qoldirsak no ahamiyat berayotgan bo'lsanglar mana rasmda mana bizada nima desa bo'ladi material sal e, glossness bor keyin qanaqadir rangi ham to'qroq mana mana shunaqa neytralroq tilli ekan faqat mana sal e, xunuk bo'lib qolibdi ichki qismi bunadek mana shu holatda qoldirsa ham bo'ladi mana shu holatda mana qoldira qolaman okey endi bizlar porselin ya'ni e, katta mana bu elementlarimiz bor mana bu bor mana bu bor bu ikkalovi ham bizlarda qanaqa nima desa bo'ladi keramik materialni keramik materiallar ham tayyor presetda bor ularni ham fizikal material olamiz fizikal materialdan masalan bitta keramik degan joy bor adashmasam xo'sh keramika bormidi o'zi plastik yo'q plexiglas yo'q Chrome, Copper. Ya aynan u yo'q ekan keramika yo'q ekan Xo'p. keramika yo'q bo'lsa o'zimizga savol olsak ham bo'ladi ho'p keramikada nima narsa bo'ladi misol 0.8 yoki 0.9 e, glossiness berasizlar rangini oq qilasizlar 220. Okay. endi bilan ikkalani ham e, o'sha mashrangga bo'yab olamiz endi xohlasanglar ham qirrasi ozgincha to'qroq bo'lishini xohlasanglar bunga avo bersanglar bo'ladi no avo berish niyatim yo'q hozir mana shu holatda bitta render qilib ko'raman nima narsa bor bitta bizada anaqa holat mana yuzaga kelayotgan ekan yomon emas umuman oladigan bo'lsak hop bizada ham orqadagi devorimiz bor edi ham devor bu hammasi bizada beton material bo'lishi kerak betonni xudo xohlasa hozir sal turib ko'rsatib beraman no hozir bizga ana bu yog'och bilan naq kerak marmar material kerak buni ham teksturasini tayyor qilib qo'yib qo'yganman xudo xohlasa sizlarga ham berib beraman buni xo'sh mana mana shuni ishlatamiz xudo xohlasa nol to'qqizlikni olaman base kodurga ham nullab qo'yaman bo'ldi marmar tayyor faqat mana bitta endi media optionsga kirasizlar subsurface scattering degan narsa bor mana bitta buni yoqasizlar misol besh yo o'zi bir ekan hop amounti radiusini ham boshqarasizlar misol uch yo ikki bir misol besh mana qancha ko'p bo'lsa shunchalik anaqa qiladi subsurface scattering colorni bo'ladi ozgincha sariqqa qaratib yurg'izamiz okay amountni misol ozgincha o'ynab kamaytirib hozirlanib ko'ramiz nima narsa hosil bo'layotganiga qarab aynan mana mana shu e, modelni o'zini olaman bu yerda nimaga aynan e, subsurface scattering kerak chunki marmar materialini misol haqiqiy misol ustidan nur o'tkazadigan bo'lsanglar e, sizlarda subsurface ya'ni o'zidan nur qaytaradigan holat yuzaga keladi ya'ni ichkariga qarab nur yutadi to'g'ri qanchadir nur kiradi ichiga o'sha narsani bizga ko'rsatib berishimiz kerak hozir hop yaqinlashtirib qarab olaman bir burchagidan hozir mana shu ishlayapti subsurface faqat e, brender ozgina cho'zadi hop ozgina cho'zadi shuni hisobiga e, ichida ham misol boscharoq bo'lib chiqadi ya'ni sifatliroq bo'lib chiqadi ko'ryapsizlar ichkariga qarab nur o'tyapti mana shu holatda qoldirsak bo'lar ekan birga besh skatter mana bu kolorga buni berib qo'yaman xohlasanglar teksturani o'zini skatter kolorga ham berib qo'ysanglar bo'ladi qanaqa qilib pastroqqa tushasizlar shu joyiga metal ho'p okey mana bu yerda mana olib turib skatter kolorga tashlab qo'yasizlar mana instance mana scatter colorga o'sha teksturani ulab qo'ydim mana sss skater colorda tushdi mana уже misol oddiy marmardan ko'ra sal aqlliroq chiqadi bu misol uch yo ikkiga beradigan bo'lsanglar aytsa bo'ladi chiroyliroq chiqaveradi ishinglar yana ham man hozir uchta qoldiraman endi bizada bitta misol tilla materialda bor edi oynamizda edi oynani hozir birinchi materialni to'g'irlab olishimiz kerak perspektivadan bundan boshqa hammasini kontrol invert orqali tanlab olamiz ho'p endi tilla materialimizda bor edi adisan birinchisi mana mana shuni berib qo'yamiz kameraga kirib misol qaraydigan bo'lsak o'sha bitta bilinib qolyapti farqimizni referens bilan bu yerda yana ham to'qroq e, metal ishlatilgan ekan okey biz o'sha o'sha birga bir ko'chirishga harakat qilamiz okey base color ga misol avo bersak bo'ladi rangini oq qilmaymiz faqat bitta misol mana bittaga rang bor copy edge e, color mana sal to'qroq qilib bersak bo'ldi aytgancha uzr adashtirdim sizlarni bunda aytgancha edge color boshqarsak bo'ladi sal to'qroq rang berib qo'ysak bo'ldi mana hozir qora qilib ko'rganimizda endi buni oq qilib ko'radigan bo'lsak qanaqa narsa bo'lar ekan qirralari ya'ni oq qilganimizda asror chiqyapti manimcha edge colori ya'ni qirrasini rangini ho'p faqat mana buni yana saturationini kamaytirishim kerak umuman olsam ham anaqani materiallar to'g'ri keldi qolgan narsalar tushmayapti bu hop yoki tushyaptimi yo'q tushmayapti tushmayapti tushmayapti mana bunga to'g'ri keldi hmm, yana ham даже anaqasini olib tashlasam to'g'ri bo'lishi kerak qaysi biriga o'sha qarayotgan kadrimizda qaysi biriga to'g'ri kelayotgan bo'lsa o'shalarni qoldiramiz qolganida misol olib tashlaymiz qolganlariga o'sha boshqa eskiroq materialni berib qo'yamiz esiga o'xshatib bunga tushdi xohlasa ham e, ruchkalarga olib tushmadikmi bunga ham tushmabdi hozir holatda ham qoldirsak bo'lar ekan mana mana yana xudo xohlasa ishlaydi ho'p faqat mana bularga ham shu to'liq e, beroqroq olaman teksturani to'liq materialni chunki mana bunaqa salxunroq ko'rsatyapti anavi uchlarini qora qilib qo'yganimizdek sal mana chiroyliroq bo'ldi xudo xohlasa endi yog'ochimiz materiali qolibdi keramiki sal e, to'qroq qolgan mayli uni ham to'g'rilaveramiz hop hozir kechki variantni mana уже endi ko'rsak bo'ladi mana mana bu fake lightni o'chirib tashlab qolaman o'shani sal mana o'sha referensga o'xshashroq rasm chiqyapti okey ho'p endi faqat mana bitta bitta fake light qo'yib yuborishimiz kerak fake light qanaqa qilib beramiz tepasidan snap o'lchab turib mana bitta rectangle chizib olaman kattaroq rectangle chizaman hop buni taxminan burchagini qirq besh gradus qilaman to'pdan qo'yib olaman umumiy ichkariga qarab urishiga bu bizada anaqada ko'rinmaydi hop ichkariga qarab man nol besh berib qo'ydim hozir yoqadigan bo'lsa mana kelgan temperaturani misol o'n ikki mingda berasizlar bunga sovuq bo'lishi kerak o'zi anaqasini intensitesini besh yo uch yo bir shunaqalar kichkina rasm berasizlar уже mana effektni ko'rayotgan bo'lsanglar kerak bizani ichkarida e, o'sha referensligidagi holat yuzaga kelyapti bizada hop man o'zimni lutimdan foydalana qolaman soft melt hop o'zini haqiqatda farqi ham yo'q ekan bu yorug'ligini xudo xohlasa hal qilaman deydi ekan endi hozir to'g'irlash kerak hop oxirgi materialni ham ozitib olib ola qolaylik keyin xudo xohlasa o'sha yorug'likni ham tizimlarni ham ko'rib chiqamiz bizda oxirgisi faqat e, mana bu model qolibdi bitta esimdan chiqib qoldi yog'och yog'ochni ham bitta bitta ko'p yopib olaman ho'p yog'och to'qiroq yog'och e, hozir o'zimni bibliotekamdan qaraydigan bo'lsam to'g'rilmasa oddiy ovozdan qo'yaversam bo'larkan mana buni qo'yaversak bo'ladi nima kartalari bor ekan ko'radigan bo'lsak variant bir kerak bizga base color bo'lamiz buni kopiya qilaman hop bu bo'ladi glossiness bo'ladi refleksin bizada yo'qligi sababli base glossnessga shuni ulab qo'ysanglar bo'ldi mana faqat mana kartani ishlash foizini kamaytirib qo'yamiz mana bitta ellik mana yo o'ttiz mana qirq buni yana bitta kopiya qilaman bizaga e, ham kerak Gamma to input. Baseband. And uh, همینگه color correction برمز hop 0.5 kamaytirdim nakasını, kontrastini hamga beraveramiz ho'p okey bizlarda misol ko'rayotgan bo'lsanglar mana bu elementimizni alohida uv kerak o'shaning uchun buni o'zim detal chiqib olaman bunga atta chiqib qo'yaman uvn beradigan bo'lsa umumiy hop yuz yuz yuz sal kattaroq ekan bitki ellik ellik ellik buni to'qson gradusga bunday aylantira oladigan bo'lsam then hozir kechki sinovda hop hozir yorug'ligini to'g'irlab olsak undan keyin sekin уже kunduzgisini ham to'g'irlab olsa bo'ladi hop bu topdan berayotgan laytimizni kelvinda berdik direct inputga o'tkazib turib hozir rangini qizil qilib qaqacha ta'sir qilayotganini birinchi bilib olishim kerak hop uch taxminan maygacha kelar ekan ta'sirlarimizni o'shanda bilishimiz mumkin bo'ladi misol kechki e, render ko'radigan bo'lsak qanaqa holat bizlarga kerak hosh bundoq bo'layotgan bo'lsa keling temperaturani yoqadigan bo'lsak ikki beramizda bo'lmasa buni ham sal eh, nimasini kattalashtirib qo'yamiz intensitisini misol o'ttiz o'ttiz besh hosh hosh hosh hosh hosh besh nol tonna olti qildim o'sha pastki soyalar berishni boshlabdi xudo xohlasa yomon emas Faqat namini intensitisini yana birinchi kattalashtiraman. Misol ishlab beraman. Hop. Keyin ham shishamizni bunaqasi materialni ham ozgincha to'g'irlaymiz. Yaltirashini. Bunda shuni sammashiydi. Hop. ikki santimetrga ham kamaytiradigan bo'lsanglar absorption colorni o'sha bir e, отражениелarni ham kuchayadi ho'p yana bitta misol ayor degan narsasi bor o'shani ham sal kattalashtiramiz misol bir butun oltmish besh taxminan shu где bir ikkilaga yaqinroq qo'yadigan bo'lsanglar ham отражение ham kuchayadi bizada ho'p besh deb turib ko'ramiz qani bunday holat bizda yuzaga kelar ekan ho'p olsa yomon emas lekin baribir misol man xohlagan natija bo'lmayapti man to'g'risini aytsam tilla rang umuman yoqmayapti referensda ham shu tilla rangi qanaqadir qizg'ishroq qilamizmi hozir sariq tilla sal yemayapti Gdzie jest kuzynkiem? qaysi holatda qoldirsa ham bo'lar ekan umumiy oladigan bo'lsak mana bitta ozgincha o'sha anaqani lampani kattalashtirmoqchiman kattaroq ta'sir qilishiga kechikisida вроде bo'lganga o'xshyapti lekin baribir bu yerda ham qanaqadir nimadir yetishmayapti nimadir anaqada hop skylightdan ekan holatda ham qoldirsak bo'lar ekan keyin referensdan bitta qirrasida zelanata soya tushyapti u yerda demak tiralgan ekan hop e, orada lekin joy bor qanaqa bunaqa bo'lyapti mana shu sal tushunmayroq turibman holatda qoldiraman hozircha hozircha endi buni o'zini save qilaman mana shu holatini hop sen qilib key save bizada bu bo'ladi o'sha bitta tungi sxema tunmix hozir endi kunduzgisini to'g'irlaydigan bo'lsak kunduzgisida namanman masalan buni o'chirib turamiz ammo yoqamiz bo'ldi kunduzgimiz ancha mana sal o'ziga kelganga o'xshadi manga man o'ta photoshopdan keyin bitta ko'rish kerak bo'ladi hop faqat ham orqa degan betonni materialini to'g'irlab yuborsak uda xolasi bo'ldi manimcha betonni materialiga hozir man tekstura topishim kerak bo'ladi xolasi mana yana shu tillarang berib yuboraman knopkani ham bosadigan lekin bu yoqqa ham terrakotani teksturasini ham berib yuborsak bo'lar ekan terrakota berib ko'raylik birinchi agar xunuroq chiqadigan bo'lsa keyin betonni berib yuboramiz yo'q bu yoqqa bo'lmas ekan bu bitim beramiz bizaga slack ostiga mana bunaqa bitim kerak mana shuni o'zini ham olsak bo'lar ekan nol o'ttiz bir yoki bundan ham ahvoli og'irroq bo'lgan betonlarni ham qo'ysak bo'ladi hozir sizlar bilan miks kartalarda ishlamadingmi aralashtirib xudo xohlasa ularni ham bir ko'rsatib beraman tutorialni qilaman ha bu faqat anaqaniki ekan uzr hop mana mana shunaqa bo'lib qo'yaman hop hozir sizlar bilan bitta mana shu betonni teksturasini mushni qilib yasaylik xohlasa ikkita uchta eh, anaqani aralashtirib materials fizikal material beraman birinchi hop fizikal materialga mana ulayman base colorga buni beraman glossini siz bir berib qo'yasizlar chunki mana bu teksturani o'zida to'g'irlangan emas ладно glossini ismini mana bo'ldi o'zi o'chirib qo'yadi mana hop endi normalimiz bor olamiz korona hop korona normal beramiz normalga gamma to inputni yoqib mana o'sha base normalga berib qo'yamiz ertaroq base Ha, materialni yana ham murakkablashtiraman ha bitta materials korona korona layer beraman bez e, bez material qilib mana buni berib qo'yaman hop buniki berib qo'ydim hop endi buni yana bitta kopiya qilaman endi bu yoqda ikkinchi e, rangi bor edi bitta ikkinchi rangni ulayman bu yoqqa to'qroq rangi okey mana holat bizga yuzaga kelyapti endi biz bularni misol maskasiga koronada misol korona bitmap beramiz va bu bitmapimizni bizada xudo xohlasa e, sal mushniroq bo'ladi xudo xohlasa textures bizada bo'ladi bu dirt karta qani yo shunga o'xshagaroq bitta anaqa olsak bo'ladi yoki mana bunaqami mana shu narsani bo'larkan okey уже mana bunaqa holat bizga yuzaga kelyapti mana bunaqa bera olamiz ho'p okey uvmapdan keyin qilib hech ko'rinmayapti ko'rinishiga либо bitta teksturani olib turib ko'rsatib qo'yamiz physical yo'q whatsapp mana mana ko'rindi ho'p endi tekshirib olamiz qanaqa bo'lyapti bu umuman olsak yomon bo'lmayapti endi tizzalaydi kameradan qaraymiz va renderda tekshirib ko'ramiz mana narsa hosil bo'layotganini уже bu anavi tomonimiz to'qardi и qanaqadir уже effekt paydo bo'ldi ho'p manga faqat bitta o'simliklar sal e, pastga o'xshab ko'rinyapti e, referensligida o'shanga ham bu o'simliklarni o'zini mana shu turgan joyida ozgincha kattalashtirib yuboramiz masalan orqa qatordagilarni ayniqsa ما بنعمل كنت على السرعة الأخرى umuman olganda xudo xohlasa natija ancha bitib qoldi ho'p faqat kontrast sal kamga o'xshab ko'rinyapti menga hamtigi ha bulutni almashtirdim miltigi вроде нормальный hop endi kunduzgisi bo'ldi kunduzgisini o'zi shu holatda save qilsam bo'larkan mana lightmix bo'ladi bu okey endi ikkala ham aralashgani bor shu aralashganni sal to'g'irlash qiyinroq bo'lsa kerak ho'p aralashganini to'g'irlashim uchun birinchi e, light mix to'g'irlab olishim kerak bo'ladi yana boshqatdan boshqatdan e, hozir masalan e, hamma laytlarni o'chirib turaman bularni kerak emas bizaga environment kerak mana buni ham sal alla ishlata olsak bo'lar ekan nol to'ndan besh nol to'ndan uch to'ndan bir ikki aytingchi alla ishlata oldim mana bu fake lightimizni ham kattani ho'p buni save qilaman bizada bu kunduzgisi bo'lyapti light mix okey endi qaranglar bundan keyingisida misol buni o'chiramiz hammasini yopib chiqamiz kamaytirar ekan 0.5 0.3 bu yoqdan anani tepa beryapti bu yoqqa bunday tushyapti o'shanda bunday holat kelyapti ho'p yangi 0.3 0.5 2, bir ho'p mana manaaycha o'sha rangini ko'kka olib yuraman bu sal to'qroq effekt hosil qilish kerak mana bilan ustiga o'sha fake light berib qo'yaman bitta hop fake lightimizni hozir qo'shib ola qolaman ham tepasiga kamera hop hammasi uchun mana boshqatdan qilamiz yana okey tekshiradigan bo'lsak qo'rqmasdan kerak emas bizaga xo'sh Aber mana schade, sondern dann. Okay. Zaram yo'q. Mana ham ko'payib ketgan. Mana shuni kamaytirishimiz kerak. okey nol dondan keyin tushirdim hop seni ham bosib olaman hamma shu sahnaga o'tishiga ham setapim sahnaga o'tdi endi mana rangini shu ko'kka qarab yuraman mana bitta mana o'n ming sakkiz yuz o'ttiz to'qqiz ekan okey bizada anaqa holat yuzaga kelyapti endi biza buni save qilamiz bizada bu tun mix bo'ladi okey tungimizni xudo xohlasa bo'ldi ho'p endi kunduzgiga keladigan bo'lsak kunduzgida hozir hammasini bilan o'chirib turaman sanni yoqaman kelaver mani yonimda ho'p mana shu holatda уже qilsam bo'ladi agar xohlasanglar ham ikkita fake yoqib qo'yinglar qanday yoq emas mana buni misol nol o'ndan ikki yo nol o'ndan bir nol o'ndan uch mana nol o'ndan uch bersam anaqacha kelyapti mana ozgincha o'sha urilib qaytib buni ham save qilaman bizada bu lightnix bo'ladi okey endi bizada misol lightnixni ikkinchisi ham bor ya'ni ha ikkalovini yopamiz buni ham save qilaman faqat ham bitta kamaytiramiz darajasini ikkalovini ham hamma holatiga olib kelib olamiz save bosaman bizada lightnix ikki bo'ladi ho'p bizada dona kamerani o'zi bor hozir bizada shu sababdan anaqa render unaqa e, kech cho'zilmasa kerak xudo xohlasa umumiy tekshirib ko'rdik xudo xohlasa ana storga otdi ho'p bundan keyingi dars sizlar bilan xudo xohlasa hozir buni renderga qo'yamiz renderdan keyin xudo xohlasa buni olib turib photoshopda man sizlarga xudo xohlasa ishlov berishni ham ko'rsatib e, o'tib ketaman inshaalloh ho'p yana ham otishga no misol bitta kamaytirib yoki ko'paytirib qilsa bo'ladigan joyi bo'lsa mana manimcha yaxshiroq bo'lishi kerak sal quyosh kamroq bo'lgani mana shuni save qila qolaman lightmixga yes men buni save qilyapman sababi hozir render уже nima qilgandan keyin hozir renderni o'zini qo'yib yuboramiz renderda ham misol to'qson kichkina tomoni ikki ming bo'lsin ikki ming ikki yarim ming csr save qilamiz work ikki ming yigirma uch csr bilmas o'zmasini sal boshqacharoqman qo'yish kerak edi hop youtube okay save oldik hop bizlar bitta kadr mana shuni o'zida render qilib yuboraman render bosib oldik xudo xohlasa ho'p xudo xohlasa chiroyliroq natija olishga harakat qilamiz mana shu holatda mana renderni to'xtat videoni to'xtataman xudo xohlasa bundan keyingi xudo xohlasa darsda sizlar bilan photoshopda to'g'irlaymiz buni shu kamchiliklarni hammasini umuman e, olganda xudo xohlasa chiroyli ish chiqadigan umiddaman e'tiborlar uchun rahmat xudo xohlasa sizlar bilan bundan keyingi dars ko'rishguncha xayr salomat bo'ling hop hayol bilan to'g'risini aytadigan bo'lsam render um, limitlarini qo'yish um, renderda misol photoshopga kerak bo'lgan elementlarni qo'sha olish umuman hayoldan ko'tarilib ketib qolibdi hop seniga o'tasizlar um, noise level limit degan joyi bor mana uch qo'yasizlar hop render elementga kirasizlar addni bosasizlar direct kerak bizaga reflect refract kerak hop translucency kerak hop keyin yana zdep kerak agar uh, nima qilmoqchi bo'lsanglar hop masking idlar boshqalar bilan ishlamayman shunga e, ishlatmayman bloom glare yoqasizlar va text snap yoqasizlar text snapga hozir e, avo berib yuborishimiz kerak nima olib turibdi korona olib berasizlar m bosib turib mana shuni tashlaysizlar bu yoqqa instance ho'p mana bu yerda max distance ga 0.3 e, berasizlar okey endi burada hammasi bo'ldi limit qo'shdik tekstni olib berdik render elementlarni berib oldik ho'p xudo xohlasa hozir save qo'laman birinchi bo'ldi o'xshash kerak ho'p ikki ming ikki yarimmi bo'ldi render bosamiz endi hozir beshta past turgan bo'lsak u yoqda xohlasa sekin e, to'g'ri bo'ladi e, e, xudo xohlasa render bitgandan keyin man qolgan qismini olib qo'yaman